没搞错。嗯。 咚咚咚咚咚次咚咚咚！你好，走开。OK。咚咚咚咚咚咚咚咚咚。哈哈哈哈哈哈哈哈！ <laughs> 有有，那你还有吗？